У меня нету. Как? А я стою Ты катаешься сидеть, хорошо. Хорошо, дальше. А, хорошо, ладно. Конечно, я же тебе не даю, но потом здесь остались. Ага. Это 12. Сейчас в бассейн грохнем, все нормально. <laughs> Ты очень поможешь мне, если не будешь нас слушать. Наш юноша катарсис так переживает. Я вас не слушаю.